えー、神奈川県横浜市からいりました前峰さんと申しますえー、今回初めての参加となりまして、えー、暑さに負けず元気いっぱい踊っていきたいと思いますご声円よろしくお願いいたしますそれではまいります 你说呢？ 我谁要？ 会場のお客様に向けてありがとうございました